Hola, soy Valentina y me gustan las chicas. Yo, la verdad, estoy, estoy así como un poco nerviosa. Estoy saliendo del closet en este momento. Hola, mami. Hola, papi. A ver, la verdad que me costó mucho tiempo, pero mucho tiempo, y muchos hombres y muchas cagadas que me mandé para darme cuenta que en realidad lo que necesitaba era poder ser libre. ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! Me compré este cartel me hice un tatuaje, Freedom. O sea, me costó un tatuaje y muchos años de terapia poder decir, me gustan las chicas. Bueno, vos te preguntarás por qué me costó tantos años. Yo creí que una chica que se enamoraba de otra chica tenía que tener el corte Cristiano Ronaldo y vestirse como Justin Bieber. ¿Por qué? Porque el estereotipo supuesto de una mujer homosexual, lesbiana, gay, cualquier cosa que le quieras poner torta, tortillera, guácale, que tenés que tener el pelo corto, usar camisa así como como, ¿cómo se dice? Cuadrillé y ponerte esos como chalecos inflables y la verdad que no. ¿Por qué me costó tanto decir que me gustan las chicas? Yo supuse que las mujeres como yo no podían estar con otras mujeres. Así que decidí seguir el camino de los hombres, porque es más fácil. Cuando uno está en el closet, la pasa muy mal. Es un momento muy oscuro, no sabes ni quién sos, terminas buscando en cualquier lado lo que en realidad te falta, donde no querés ir a ver. Yo estuve muchos años mirando para otro lado. Cuando me di cuenta, cuando me di cuenta que en realidad no era que ningún hombre me venía bien, sino que en realidad capaz que me gustaban las mujeres. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? me van a dejar de querer, mi familia me va a dejar de hablar, mis amigas no me van a aguantar. Yo, con una mujer, si yo tenía que casarme con un machote, por supuesto que antes de llegar a salir del closet, tiré todas las balas. Probé de todo. Maratón de hombres. Es muy difícil hacerlo. Porque hay que, hay que hablar eh, de esto. Sí, señores. Antes de llegar a salir del closet, pasé por un ejército de hombres una maratón, equipo, oh god. Me animo a salir del closet porque pienso, cambia quién sos. Yo pienso que no. ¿Vos? Hay que ser muy valiente para salir del closet. Los prejuicios de la sociedad, más lo que uno piensa de uno mismo y lo que uno piensa que realmente está mal que no se debe, que no se puede. Todos los fantasmas que se van creando mientras uno va descubriendo quién realmente es. Para decir que uno es Después de todo, el amor es amor o no. ¿Quién puede juzgar? ¿Quién puede decir algo de quien yo me enamoro? Yo no me meto con quien vos te enamorás, ¿no? Señoras, señores, nunca es tarde para salir del closet. Nunca. Sí, me gustan las chicas y me la banco. Si querés ver más capítulos de cómo salir del closet, suscríbete a mi canal. Y si te gustó este video, dale like. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no?